para de sufrir. Cámbiate a Claro y escoge tu internet de hasta 1000 megabits de velocidad. ¿En serio? That's quite big. Impressive. Ooh, that's kind of small. Yikes.